анисовый ликер. Довольно полезный напиток, но он имеет два ограничения. Это чрезмерное употребление и индивидуальная непереносимость либо самого аниса, либо иных составляющих силы напитка. Его пить много нельзя. Его подают к мясу, к рыбе, к сыру, фруктам. Его также добавляют в различные коктейли. Ну, те, которые на слуху. Это Хиросима, это рыжая собака, это небезызвестный Малихита. В общем, такой ликер должен быть в баре каждого. Да-да.